Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa miseensi isaa kamisa kaleessaa humnoottan mootummaatiin akka ajjeefaman ibsee jira. Paartichi ibsa baaseen namni miiliyoon wadaajee jechuudhaan maqaa dha'ee mana barumsaa Miniliik lammaffaa keessatti barsiisa fiiziksii akka ta'an ibseera. Paartiin mormitootaa kun sirna kabajjii yaadannoo injifannoo waraana Adowaa waggaa dhibba tokkoo fi digdamii torbaffaa kabajuudhaaf namoottan addabaabaayii miniliikitti argaman irratti poolisoonni humna barbaachisaa hin taane fayyadamaniiru jechuudhaan balaaleffateera. Hordoftoota amantaa ortodoksii mana amantaa naannoo sana jiru goorgisii keessa turan irratti poolisoonni gaazii nama imimaanessu fayyadamuu isaaniitiin kan ka'e namoonni hedduun madaa'uu isaanii paartichi ibsa baaseen eereera. Komishiiniin mirga namummaa Itiyoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen tarkaanfii fudhatame kana irratti hanga'oonni humnoottan seera kabachiisanu itti gaafatamuu akka qaban ibsee jira. Itti gaafatamaan komishinicha Daani'el Baqqalee humnoottan nageenyaa namoottan reebuu, gaazii nama imimmaanessuu fayyadamuu, rasaasa pilaastikiitii fi dhugaa fayyadamuu dabalatee tarkaanfii madaalawaa hin taane fudhachuu isaaniitiin kan ka'e maanguddootaa fi ijoolleewwan irratti miidhaan qaqqabee lubbuun nama tokko immoo darbuusaa ibseera. Mootummaan Itiyoophiyaa kabajjii yaadannoo injifannoo Adowaa isa addabaabaayii Minilikitti taasifamee fi sirna amantaa naannoo sana irratti taasifamaa ture jeequudhaa fi gareewwan yaalan jiru jechuudhaan ibsa baasee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen mootummaan taaticha akka qorachaa jiruu fi warreen raawwatan irratti akka tarkaanfii fudhatu ibsuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera. oduu ittaanuun gareen abukaatoo afrikaa qabsaa mirga namoomaa suudaan kibbaa Mooris mooriis naabiyoor gurmaa'insa godina booranaa bahaa jedhame aanaaleen godinawwan gujiitii fi baalee irraa itti fudhataman marii hawaasa malee godhame jechuudhaan mormuu isaanii sagalee ameerikaatti himaniiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti murtiin mana maree mootummaa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatii fi godina tokko irraa irra deebiidhaan gurmeessuudhaaf dabarse hawaasaan hirmaachisnee jechuudhaan ibsan. biiroon misooma magaalaa naannoo Oromiyaa akka beeksisetti garuu adeemsi kun magaalonni fayyadamtoota misoomaa qixaa akka ta'an gochuu fi Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi. Nageenya kofan sodaadha maqaa koo hin waamnaa kan jiran jiraataa godina Baalee madda walaabu ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko gurmaa'insi godina Boorana Bahaatiif jedhamee godinaalee garaagaraarraa aanonni walitti fuudhaman kun marii hawaasaatiin ta'uu dhabuun isaanii uummata muufachiiseera jechuun himan. Godina Baalee naannoo madda walaabuun kan jiraatan dubbichi kun akkuma tasaatti gale dhaabeffamaadhaniituma akkuma tasaa gaditti qullaafanii Baaleen immoo lattiin isaan jedhan kun immoo madda walaabuu keessumattuu lafa seenaa ummata baaleeti lafa akka dhalootaan jeneraal waaqoo guutuufaa. Kanaaf uummanni immoo gaasifama haaraa kanaa walumaa galatti hin fudhannu isa jedhamu qaba. womaa tokko iyyuu wanni uummata mariifamee wanni akka jaarsa biyyaatti abbaa amantaatti caasaa mootummaalleetti waan dhoksaa isaa waliin maratan hin beenu male waan tokko wanni uummanni quba qabu hin jiru Hawaasummaa ishii cal'aan kakootti godhamu uummata galche haga ammaatti wanni uummata mareeffame wanni uummataan kana wanni jedhamu hin jirtu. Uummati mormaa jira karaa garaa garaatiin mormii dhageessisaa jira. Jiraataa godina gujii ta'uu isaanii kan dheeran namni biraan ammoo dhimma kana irratti hawaasni waan hin mari'anneef godinicha keessatti mormiin dhohee jira jechuun himani. Akka nuti dhageenyetti baalee gadi baanyee godina gujii jala aanaa afur baanyee booranas jala baanyee kana godina goonaa jedhanii labsii dabarsanii garuu labsii isaan dabarsan kun rakkoo maaniif akka ta'e hin beekamu gaaffii ummataas miti rakkoo bulchisa gaarii illee miti furnaataa fi wanti ifa ta'e tokkos hin jiru wanni lafarra jiru dhugaan jirtu bulchiis gaariin kiiloomeetira dhibba afur hin taa'u godinillee godinni akkamitti godina gubbaa kennama yoo bulchiisa gaarii ta'e bulchiis gaariin duruu bulchaa jira godina keessa godinni keessa jira. Godina keessa godina godaansi sun mana keessa qubatan keessaa baay'ee deemu jechuun. Kuwwaan hin fakkaanne godinni kun hidhaarrame waggaa digdama yoo dheerina taate yoo rakkoo gaaffii uummataa taate yoo godina aanaa jalaa baasuu taate dhimmi dhimma aanaa wal qabatu miti godina iddoo buqqisanii godaansisuu jechuudha. Erga murteen kun miidiyaadhaan himame uummanni godina gujii aanaalee garaagaraa hiriira bahuudhaan sagalee isaa dhageessaa jira jechuudhaan jiraataa godina gujii ta'uu isaanii kan himan tokko sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Uummata qofa taane qaama hooggansaa irra jaalaansaa namni beekuun jiru inni kun ammoo waan rakkoo uumisaa fi uummata jidduutti rakkoo uumisaaf waan godhamee uummanni immoo ergaa odeeffannoo kan ergaa miidiyaa irraa argatee kaasii mormii gabaatti jira. Mormii sun ammoo deengessaa eh, kaasee haga amma har'aa kun haga amma sa'aatii atinaa birbidduu kanatti bifa addaatiin karaa garagaraatiin itti jira. Walumaa galatti wanni kun waan bu'uura uummataan kanneeti. Rakkoo uumuuf waan godhame malee waan fala yookaan ammoo furmaata uumuuf waan godhame wanti. Dhimma godinni haaraan Boorana Bahaa gurmeeffamuu waliin walqabatee mormii hawaasni godina Baalee fi godina Gujii keessatti kaase ilaalchuudhaan qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqin irraaf milkoofne haa ta'uutii gurmaa'insa magaalotaa bifa haaraadhaan taasisame ilaalchuudhaan kan tibbana mootummaan naannoo oromiyaa ifa godhe irratti barbaachisummaan gurmaa'insa kanaa maalii jechuun kan gaafanne hoogganaan biiroo misooma magaalota oromiyaa obbo mahammed Guyyee deebii kennaniiru. Magaalonni keenya pilaanii fi haala qabatama pootenshaalii qaban faana guddachuu akka danda'an walitti makuun barbaachisaa akka ta'eedha kan ilaalame. Magaalonni keenya giddugala dinagdee cimaa akka ta'aniif dinagdee kan baadhatu magaalaadha. Eh, Kana faana giddugala investimentii, giddugala daldala akka ta'an, giddugala teekinooloojii akka ta'an magaalota dorgomaa ta'anii addunyaa irrattis beekamuu danda'an keessumattuu akka oromiyaatti magaalota baay'eedha kan qabnu magaalota dhibba torbaaf soddomii jaama oromiyaa keessa kan jiran baay'ina magaalota qabnu faana magaalota dorgomaa ta'an baay'een qabna magaalota sadarkaa addunyaa irratti eenyummaa uummata keenyaatiin dhaqqee uummata keenyaa ta'an sadarkaa sanitti waan hin qabneef magaalota akkasaa sana uumuun barbaachisaa waan ta'eef kan ilaalame. Magaalonni kunneen yeroo walitti makamanitti hawaasni irratti mari'ateeraa kan jedhuufis obbo Mahammed Innaa deebisaa Bulchan. walitti makamuudhaan fedhii uummataati. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa immoo haala bulchiinsa isaaf mijatutti yookaan immoo magaalota sirnaan hoogganuu akka dandamutti bulchiinsa diriirsuus bulchiinsa walitti makuus aangoo qaba. Caalmatti kun uummata akka fayyuutti kan ilaalamee jechuudha. Obbo Mahammed itti dabaluudhaan Gurmaa'insi kun magaalonni waliif ollaa ta'an wal qabatanii akka guddatan bu'uuraalee misoomaa bifa qixa ta'een akka fayyadaman taayisuu fi magaalonni roga maraan dorgomtoota akka ta'anii ba'aniif yaadameetii kan jedhan yoo ta'u uummanni Oromoos magaalaa isaarraa qixaan fayyadamaa akka ta'u irraa dhiheessuu osoo hin taane dinagdee magaalaa keessaa qooda akka fudhatu yaadameetii jedhan magaalota walitti magaman keessaa muraasni magaalaa Adaamaa Fonjii, magaalaa Bishaan Gurraachaaf magaalaa Shashamannee dabalatee magaalonni biroo hedduunis mootummaa naannoo Oromiyaa ibsee jira. gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. gabaasa harka fuune daawwattootaa fi kabajamtoota maatii chaanala Faaris Oduulee guyyaa irraan qabannee jira nu waliin turtii gaarii dabarsa. Ayyaanni injifannoo aduwaa bara kanaa bifa hunda hammatee fi sabaa fi sablammoonni keessatti calaqqisiin akka kabajamee kaasan obbo Qajeelaan turtii BBC waliin taasisanidha. Gaafii mootummaan gahee mootii minilik injifannoo aduwaa keessatti qabu dhoksuudhaaf yaala jechuun warri qeeqaa jirus ni jira jedhu obbo Qajeelchaan. Gaheen minik dhoksuu hin danda'amu jedha. Minilik saayiba warra xaaliyaanii ture kan jedhan aanga'aan kun dhimmoota waliin hojjechuu irratti waliif galaniif dantaa waliin qaban akka turellee ni yaadatu. Kanaan dura injifannoon Adwaa bifa ta'aa ta'een qooda sabaa fi sablammoonni qaban mul'isuun kabajaa hin turre kan jedhan Obbo Qajeelaan Warri gara ofii barbaadanitti kun garee bicuu yookaan muraasa faarsaa turan jiraachuu ibsan. Gareen kun miidiyaa maallaqa qaba waan ta'eef seenaa dabarsaniiru jedhan. Seenaan gara fuulduraatti ba'ee himamuu qabu akka jiraatu kan akeeke Obbo Qajeelaan maaltu ture dogongoroota mul'atu hojjetame wanti gaariinis maaltu hojjetame kanneen jedhan wal bira qabanii dhiyaachuu qaba jedhan. Bara san keessatti akka mootii kan ture isa waan ta'eef haa xiqqaatu haa guddatus lola ture keessatti gahee ni qaba jechuun minilik dhoksuu akka hin danda'amne kaasan. Akka tokkotti yookaan dursaa labsee Hojjeteerra garuu lola san irratti murteessaa ta'e adda waraana murteessoo irratti gaggeesse jechuu miti. Lola murteessaa kan gaggeesse Jeneraalota qondaalota waraanaa sabaafi sablammoota irraa kallattii adda Loltootaa loltootaafi namoota isaanii hiriirsanii dhufanidha. Qoodni butul qabdu Turees olaanaa ture kan jedhan Obbo Qajeelaan tarree sadarkaa Jeneraalota waraanaa gurguddoo kan akka Gabayyoo Gurmuu Baalchaa Abbaan Absoo Makkonniin Gaaddisuu ilaalamuu dandeessi jedhan. Injifannoo adu'aa hirmaannaa Oromoo malee kan adiyyaa malee kan Walaayitaa malee yookaan sabaa fi malee akka hin milkoofne beekamaadha. Seenaan dhugaa qoratamee bahee akka tikfamu Ayyaanni injifannoo kun ammoo kan waloo ta'ee kabajamu tokkummaa biyyaa akka itichuu danda'utti mootummaan hojjechaa jira jedhe ministeerichi. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seenaa fi aadaa kan ta'an Piroofeesar Taaddasaa Jaalataa injifannoo Adowaa kanaan dura akka seenaa mootii yeroo sanaa tureetti yookaan akka kangaree muraasaa ta'etti ilaalamaa ture jedhu. Haa ta'u malee seenaa dhugaa akka mul'isutti humna waraanaa kuma dhibba ol ta'u adda waraana Adowaa irra akka tureefi Kun ammoo Oromoo dabalatee sabaafi sablammoota adda addaa irraa akka duule ta'uu ibsa. Jeneraalota waraana Adwaa gaggeessan tokko keessaa sagal Oromoo akka turan kan himan Prof. Taaddasaa Jaalataa sabaafi sablammoonni dabalatee gaheen Oromoo waraanicha gaggeessun miseensota waraanaa lafa ofii fardaan Oromiyaa kallattii garaa garaa irraa hiriirsuun gumaache daran guddaa ture jedhu hayyuun kun. Gahee olaanaa Oromoon qabu garuu waggaa dheeraatiif akka hin barreeffamne kan himan Piroofeesar Taaddasaan seenaa waa'ee jeneraalota Oromoo tokko tokkoyyuu jallatee barreeffamuu isaa dubbatu. Bakka itti dhalatanii fi saba keessaa dhalatan yookaan eenyummaa isaanii jijjiiramee seenaan barreessuutu mul'ata jedhu. Seenaatu dhokote malee injifannoon Adwaa keessatti gumaacha olaanaa kan qabu Oromoo fi Jeneraalota Oromoo turan jedha. Baha Oromiyaarraa Raas Mokonnin Guddisaa Walloo irraas Raas Mikaa'el Giddugaleessa irraa ammoo Baalchaa Abbaan Absoo fi Gabayyoo Gurmuu Lixa Oromiyaarraa ammoo Fitawuraari Taakkala Shawaa Lixaa fi Wallagga irraa loltoota lafoo fi fardeen hin qabatanii warra dura Adwaatti duulanidha. Karaa kaabaanis Xaayituu Buxul dabalatee Oromoon dura hiriirun diina warra cabsanidha. Dandeettii waraanaa fi hooggansi waraanaa adda ta'e Oromoo Adwaa agarsiisuun diina cabsee ajaa'iba akka ture seenaan akka yaadatu dubbatu hayyuun seenaa fi aadaa Piroofeesar Taaddasaa. Dabalataan humni fardeen Oromoo waraana Adowaa irratti diina sodaachisuu fi cabsuu irratti mul'isan karraa jeeffata muuda ture jedhan. Garuu gaheen kun uummata Oromoo birattis akka mul'atu hin hubatamne kan jedhan Piroofeesar Taaddasaan seenaa dhugaa fi sirrii hin turuu ibsan. Aduwaan seenaa gootummaa waggaa torba dura akaakiilee fi abaabileen keenya nutti agarsiisanidha kan jedhe hayyuun kun. aduwaan ergaa tokkummaa nuuf dabarsu kan dhaloonni irraa baratan qaba. Ergaa injifannoo Adawaa nuuf dabarsu keessaa tokko sabaafi sablammoonni Itoophiyaa hundumtuu biyya kana keessatti bu'aa walqixa akka buusan ta'uu ibsa. Sabdaneessummaa, afdaneessummaa, aadadaneessummaan biyya kana keessatti hundaa'e fi jabina akka ta'e nutti agarsiisa.